ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ የተጋገረ የአምባሻ አሰራር ይዤላችሁን የመጣሁት ይህንን አምባሻ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አብረን እናያለን። በጣም ቆንጆ አድርጌን የሰራሁት ይወት በዲዛይን በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን እዚ ጋር ለአምባሻው የሚያስፈልገኝ ግባት አዘጋጅቻለሁ። እዚ ጋር ደረቅ እርሾ አለኝ። እዚ ጋር ስኳር፣ በዚህ በኩል ደግሞ ቫኒሊያ ስኳር አለኝ። እዚ ጋር ጨው አለ። ከዛ እዚ ጋር ዱቄት አለኝ። አሁን አቦካለሁ። ተመልካቾች ይሄው እንግዲህ እዚ ጋር ደረቅ እርሾዬን ጨምራለሁ ሳኒ ላይ። ከዛም ውሃ ጨምርበታለሁ። ትንሽ በጠብጠውና ጨው አድርጋለሁ። ስኳር ቫኒሊያ ስኳሩን አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ከሆነልን በኋላ የግማሽን ብርቱካኔን እጨምርበታለሁ። አሁን ዱቄቱን ጨምረዋለሁ። ዱቄቱን በደንብ አድርጌ ለውሼ ከእርሾ ጋር በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዋህደውና ውሃ አላደርግም ባለው አሸዋለሁ መጀመሪያ። ከዛም የተቀረውን ብርቱካኔን የብርቱካን ጭማቂውን ከተዋለኝ አሁን ቆንጆ አድርጌ አሸዋለሁ። በደንብ መታሸት ስላለበት በደንብ አድርጌ ነው ማሸው። በደንብ ከታሸ ቆንጆ አምባሻ ይወጣልናል። እንግዲህ ይህንን አምባሻ እኔ በመጥበሻ ነው የምጋግረው። ግዴታ በምጣድ መሆን የለበትም። ባለን ነገር መጠቀም እንችላለን። እኔ ያው እንደዚህ ስለምጋገር እናንተ ከጠቀማችሁ ብዬ እሱን ላሳያችሁ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በጣም ቆንጆ ነው በመጥበሻ ተመልካቾቼ። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብኩቸዋለሁኝ። በደንብ ነው የቦካው። በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው ያቦካሁት፣ ምክንያቱም በደንብ ሲቦካ ነው ቆንጆ የሚወጣው አምባሻው። ይህንን መስሏል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይኸው አላቀጠንኩትኝም። በወፍራሙ ነው እንደዚህ እያቦካሁት። አሁን ይህንን ላስቲክ አልብሼ አየር እንዳይገባበት አስቀምጠዋለሁ። ኩፍ ሲል ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን ይህንን ሙቀት ያለበት ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ። ተመልካቾቼ ይኸው እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ሊጤ እንደዚህ ኩፍ ብሎ በጣም ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አሁን ይህንን ለሁለት አካፍለዋለሁ። አንድ አይደለም ጋግረው ለሁለት ነው ጋግረው። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ በመጥበሻ ስለሆነ ሁለት ከፍዬ ሁለት ጊዜ ነው ጋግረው። እንደዚህ ከፍዬ አስቀምጠውና እንደዚህ እኩል አድርጌ ነው የከፈልኩት። ከዛም እዚህ ጋር ላስቲክ አልብሼ ሳህን ያዘጋጀሁት አለ እሱ ላይ ዘይት ቀባዋለሁ። ዘይት የምቀባበት ምክንያት ስገለብጠው ወደ መጥበሻዬ ቶሎ እንዲላቀቅልኝ ላስቲክ አድርጌ ዘይት ቀባዋለሁ። ዙሪያውን በደንብ አድርጌ ቀባዋለኝ እንዳይጣበቅ ቶሎ እንዲለቅ እንደዚህ አድርጌ ከቀባሁት በኋላ አሁን ያካፈልኩትን ሊጥ እላዩ ላይ አድርጋለሁ። በዚህ መልኩ ሊጤን አንስቼ ሳህኔ ላይ እንደዚህ ጠፈጥፈዋለሁ። እንደዚህ ዘርጋ ዘርጋ አድርጌ ሁሉም እኩል እንዲሆንልኝ በእጄ እንደዚህ ሳብ ሳብ አድርገዋለሁ። እሱን እንዲይዝ ዙሪያውን አስተካክለዋለሁ። ከዛም እዚህ ጋር ቢላ አለኝ። ቢላዬን እንዳያጣብቅብኝ ዘይት ቀባውና እንደዚህ እንትን እለዋለሁ፣ ቅርጽ አወጣበታለሁ። እንደ መስቀል ነገር አደርገዋለሁ። ከዛም ቅርጽ እሰራለሁኝ። በሹካና በቢላ ነው ቅርጽ የምሰራው። በአንድ በኩል በሁለቱም የሹካ ቅርጽ፣ በሁለቱ ደግሞ የቢላ ቅርጽ እሰራለሁ። ልክ እንደዚህ አድርጌ ደግሞ በቢላዬ ቆንጆ ሆኗል እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ዲዛይን ካደረግኩ በኋላ አሁን ይህንን ወደ መጋገሪያ ወስጄ እጋግረዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆና ላያችሁት <laughs> ተንሸራቶ ነበር። ተመልካቾቼ ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን መጥበሻዬን ጥጃለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ሊጤ መጥበሻዬ ላይ ቀስ አድርጌ እዚህ ገለብጠዋለሁ። ከዛም እሳቱን በትንሹ አድርጌ ነው የማደርገው። ከዛም እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት አለ እንዳያልበው ይህንን በዚህ አድርጌ በዚህ ሰዓት ሸፍነዋለሁኝ በአልሙኒየሙ። ይህንን ቀስ ብዬ እንደዚህ ከድነዋለሁ። እሳቱን በትንሹ ነው የማደርገው፣ በትንሹ እሳት። ከዛ ሲበስል ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን አየዋለሁኝ። አንድ አስር ደቂቃ ሆኖታል። እዛኛው ሳይድ ደግሞ ገለብጣለሁኝ። ጥሩ ሆኗል። አሁን ይሄን አንስቼ እንደዚህ አያችሁ፣ ይሄን መንገድ መስሏል። አሁን መልሼ እቀድማለሁ። በዛኛው በኩል ደግሞ እስኪበስል ሽታው ራሱ ደስ ይላል። የብርቱካኑ ጠብቃለኝ እስኪበስል። ተመልካቾቼ አሁንም በዛኛው ሳይድ በስሏል በሁለቱም በኩል አሁን ሁለቱም እዚህ ጋር ንጹህ ጨርቅ አዘጋጅቻለሁ፣ የማስቀምጥበት አስቀምጠዋለሁ። Cool. Open it በኋላ ከዛ አሁንም ዘይት ጠፋለኝ ማለት ነው። እሱ ጋር ያው ሊጡን ሳቦካ አዘጋጅቼዋለሁ። ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩኝም። በዘይትም መጠቀም ይቻላል፣ ግን ዘይት አላደረኩኝም። ከዚህ እናውጣለን። በጣም ቆንጆ አምባሻ ለሻይ ሰዓት bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. వేసిన దీన్ని మామూలు వచ్చి వేసాం తర్వాత తర్వాత తర్వాత వచ్చి వేయాలి అవును దక్షిణాలు దక్షిణకు ጨምሬ ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ ይመስላል። አሁን ይሄንን እከድነዋለሁ። አሁንም ሲበስል ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ አሁንም ተመልሼ መጥቻለሁ። እዚህኛው በኩል ደግሞ ገርብጬ አበስለዋለሁ። በዚህ side በስሏል። ይሄ እንደዚህ ሆኗል። ይሄ በጣም ቆንጆ color ይዞልኛል። አሁንም ከድነዋለሁ። ትንሽ ብሳል በዚህኛው በኩል ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ይሄኛው ይበቃዋል። አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እሳቴን ከስር አጠፋለሁ። ይኸው በዚህ ቆንጆ ሆኗል። በዚህ ስርም ይሄ ሲበርድ እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደማቀርብ ለእናንተ አሳያችኋለሁ። ይኸው እንግዲህ እዚህ ላይ አድርጌዋለሁ። ጨርቅ ላይ ትንሽ እስከሚበርድልኝ በጣም ነው የሚያምረው። ከለሩም ይኸው ዲዛይኑም እንዳለ ነው፣ ቆንጆ ሆኗል። ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደግሞ ቆርሼ እስቲ ለእናንተ ምን እንደሚመስል አሳያለሁ። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይኸው ለእናንተ ቀምሼ ጣዕሙን ላሳያችሁ ሲጋ አዘጋጅቼዋለሁ። ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ይኸው እንደዚህ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው። በእውነት በጣም አሪፍ አምባሻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሻይ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ በሻይ በጣም ቆንጆ ነው። ሻይ በአምባሻ አብሶ ብርድ ሲሆንማ የሆነ መክሰስ ሰዓት ላይ በጣም የሚጣፍጠው የሆነ እኔ በጣም ነው የወደድኩትን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ነው። ብርቱካኑ ራሱ ጣዕሙ በጣም ደስ የሚል ጣዕም አለው። እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ like፣ comment፣ subscribe፣ share አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሆኑ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው